acabou de chegar aqui no, no Market, que é o mercado principal de rua que eles usam aqui no carro, na, ah, em Bomé. Agora a gente está na frente de um tanque que eles utilizam para com produtos químicos. Eles trazem as, as vacas, os gados para cá e eles colocam naquela ponta as vacas atravessam aqui para tirar todos os parasitas que existem no animal. Então é, você paga um valor. How much they pay to... 20 shillings per cow. Ok. So, é, eles pagam 20 shillings por cabeça de gado, cabeça de vaca. E assim que você compra, você tem a oportunidade de já levar seu animal limpinho, sem nenhum parasita. É prático, é bem prático.